Pojawił się jakiś nowy update'ik do Camtasia Studio. No właśnie go sobie ściągam. Co z niego wyjdzie sam nie wiem, ale na pewno coś ciekawego o nim napiszemy.